Vaig venir aquí a la vila a viure-hi eh, l'any 95. A descobrir-la va ser un any abans, l'any 94, que era el meu primer any d'universitat. Hi havia una companya de l'institut doncs, que va venir a viure aquí i el, i el setembre ja doncs, vam venir a fer una visita al seu pis per anar a les festes del Mercè, si no recordo malament, i vam conèixer alguns dels seus companys de pis que començaven doncs, la, la, la facultat al cap de poc. I, i va ser una experiència bastant interessant perquè més les, les quatre noies que vivien al pis doncs, eren, una era de, de Gandia, a la Safor, al País Valencià, una altra era d'Esgarrovers Marratxí, al costat de, de Palma, a Mallorca, i una altra era d'Ullacona, a les Terres de l'Ebre, i l'altra noia que jo coneixia era de Balseny, un poble al costat de, del meu. I clar, i totes tenien dialectes diferents. Jo estava, vaig venir aquí a la universitat a estudiar Filologia Catalana, doncs clar, això em va engrescar bastant, doncs, a avançar amb la carrera i també doncs, l'any següent doncs, a venir a viure aquí perquè havia fet moltes coneixences. El primer dia vaig venir a classes a la universitat, era el 10 d'octubre, quan començàvem el curs, i aquell dia va haver un diluvi universal i quan estàvem a la facultat allò, va, anem, fem una escapada, teníem tard aquell dia, ens vam arribar fins aquí a la vila però doncs, aquesta companya de, de classe i, i la vam anar descobrint més i era tard per, per, per, per entrar-hi perquè ja estan tots els pisos ocupats però jo em vaig anar fent la idea de que tenia ganes de, de venir a viure aquí perquè en poc temps ja vaig fer bastants amics i l'any següent, doncs, el curs següent doncs, ja vaig poder entrar perquè la petició doncs, va ser acceptada. La vila, aquest espai, va ser un, un reclam d'això, doncs, per les coneixences que ja havia fet de gent el primer any de, de, de voltar per aquí, de, de fer nous amics, de trobar-ho interessant, un espai doncs, de, de, de compartir coneixements i de, sobretot de, de compartir aprenentatges. No? Estàs en una època que estàs estudiant a la universitat, que estàs aprenent, t'estàs formant i al mateix temps doncs, també t'estàs formant aquí a la vila doncs, com a persona. No? Eh, el fet d'aprendre a compartir el pis, aprendre a compartir les tasques de la llar, el fet de relacionar-te amb gent d'altres carreres, d'altres pobles, doncs, vulguis no, jo crec que això m'ha aportat moltíssim. És una experiència doncs, enriquidora i que, i que recomano clar, el, el, quan, quan arribes a, a la vila és allò, acostumat a estar a casa dels pares, doncs allò, no? Hòstia, ara t'has de fer les coses eh, tu sol, has de compartir espai amb gent doncs, que pots conèixer no. En el meu cas doncs, va resultar que havia fet una petició per entrar a un pis de gent que ja coneixia, però no va ser possible, no m'han aconseguit la plaça, em van posar en, en un altre pis. I en aquell pis doncs vaig coincidir amb tres persones que no, que no coneixia res, va ser, doncs, eh, no és la cosa com un pis ja hem conegut, sinó va ser, doncs, eh, per, per sorteig doncs, que posaven persones de d'altres ciutats doncs, que tu no coneixies i em vaig trobar doncs, que, que anava a parar un pis on hi havia dos nois de Tortosa, que ells mateixos tampoc es, es coneixien, i un altre noi de, de Besalú. I va ser començar doncs, un aprenentatge dins aquell pis doncs, a com repartir-nos les tasques de, de la llar, aquella batalla de, de qui li toca rentar els plats i a, i a qui no, qui ha fregat qui no... Clar, són, és, és, és, és això, una, una formació més, no? I, i el fet d'aprendre a cuinar dels primers dies de desastres amb la paella, amb, amb, amb l'olla, a vegades utilitzant menjars preparats també. Eh, ara, la formació que tinc ara mateix, tornar a començar, doncs suposo que seria potser molt més còmode, però potser tampoc tan divertit, no? Que realment, doncs, aquest moment d'aprenentatge, de, a vegades diuen que has de d'aprendre a fer bé les coses, has d'equivocar-te un cop per aprendre a fer bé les coses, no? Doncs potser una... aquí va haver-hi alguns petits errors que van servir doncs, per, per millorar. Es fan amistats per sempre i jo també, hi va haver un moment que m'he plantejat doncs, que el noi de poble interior de la Catalunya central, entre Manresa i Berga, com seguia jo, doncs el fet de, de conèixer gent de diverses zones de, dels països catalans va fer doncs, també que després pogués anar a visitar doncs, les seves respectives poblacions i que això m'hagi portat doncs, molt sovint doncs, a, a tenir doncs, a, allotjament doncs, a casa de, de, molts, de molts amics i, i coneguts d'aquesta època de la universitat i això m'ha portat doncs, a poder anar molts cops doncs, a estiuejar a, a la Costa Brava perquè havia tingut molts companys de, de pis que havien sigut doncs, de, de l'Empordà, a vegades passar a anar a unes festes a les Terres de l'Ebre, eh, anar de camí cap a, cap a un viatge a Pamplona i poder parar a Saragossa a veure un company, coses d'aquestes doncs, han aportat, sumen, i, i crec que està molt bé doncs, eh, mantenir-les i, i això, no? doncs, hi entren doncs, moltíssims records. No? Quan et trobes, recordes tots aquells bons moments que, que vas viure, no? perquè tenim aquella tendència a eliminar una mica els mals moments, que també hi han sigut, però però la memòria selectiva i en aquest cas doncs, què, què fem? Doncs, quan et trobes doncs, recordes eh, aquells anys de, de joventut que ara ja ens queden una mica llunyans. No? D'anècdotes n'hi ha... n'he viscut moltíssimes a, a la vila, ara així eh, la primera impressió de aviam, quina recordaria no sé, sé que em va impactar doncs, que, que un cop que era el meu aniversari doncs, vam fer una festa al, al meu pis i era un, un dilluns o un dimarts, entre setmana vam fer la festa d'aniversari, érem, érem uns quants, érem força, força colla, jo s'esquei doncs, que, que tocava l'acordió i per casualitat el portava dins el cotxe, se'n va escapar el dilluns, algú va agafar el vol aquestes paraules i el dimarts, quan havien començat la festa, tot reclamant, si plau que portés l'acordió cap allà, que, que, que tenien ganes de que el toqués i, i sí, sí, al final em van, van apretar molt, molt vaig anar a buscar l'acordió, vaig entrar a la meva festa d'aniversari un altre cop i sí, sí, vam tocar un parell de cançons i després, eh, em sembla que la tercera cançó potser ja estaven trucant al timbre, que venien els de seguretat doncs, a queixar-se, nosaltres vam dir que intentaríem fer menys soroll i la gent van dir que, bueno, i la guarda de seguretat es va dir justament que que la queixa no era pel soroll, que la queixa era per l'acordió, que, que hi havia uns veïns que havien trobat horrorós i que, que no els havia agradat gens. Clar, aquesta va ser una de, de moltes, n'hi havia un, n'hi havia un.